Sman gen yon sèl nou do kan vini Ou pa dezen di e e, nou ve konsa Ou men di nan sèl nen yon E di mapel yo E, e, meni s'kwane s'kwane s'kwane Nan gen s'kwane s'kwane mou la Ou pa dezen pari Mapel yo Sèl nan vini dimansi dwebe Ou men di mouche Ou vini mapen wapuche Ou vini apen mizi wapuche Paulo. Paulo crê, mas metei uma lá o Uma coluna lá, tá? parece que parei, é? mas peou. O meu filho se mastigue, o afim puxei. O filho matei, o puxei. O filho aprende, se o puxei. Ao contrário, não é um mundo que eu não é para ficar tão sério. Mas peou. Dá Vamos, pessoal. Sabe às vezes você passa um tastei? Não é polêmico, doer. Mas pereu, Mas pereu. right?